veces castigo a mi hijo cuando hace algo malo. No sé cómo puedo hacer para educarlo si no hay castigo. Mm. Sometimes I punish my child when he does something bad, and I don't know what to do to educate him without punishment. Yes, um, children come into your life Los niños entran en tu vida as a mirror. como un espejo de ti mismo. And that's why you should appreciate them. Por eso es que debes apreciarlos. Because they are acting out Porque ellos están actuando what you have in your lo que tú tienes en tu conciencia, but are not aware of. pero que tú no te das cuenta, no eres consciente de eso. So it's easy to react when a child does something. Muy fácil reaccionar cuando un niño hace algo. You feel like you've lost control, Te sientes como que has perdido el control, or the child has been disrespectful, porque el niño te ha faltado el respeto. Or the child has lied. O el niño ha mentido. But all those are just reflections of consciousness. Pero eso no, es más que, no son más que reflejos de tu conciencia. Of what you believe in. De aquello en lo que crees. Of what you have not acknowledged. Pero no te has dado cuenta que crees en eso. In your own consciousness. Que no te has dado cuenta en tu propia conciencia. So children are a way of speeding up your healing. Entonces los niños son una manera de acelerar tu proceso de sanación. If you perceive them correctly. Si los percibes correctamente. But if you perceive them with the ego, si los percibes, percibes con el ego, then it seems like a burden. Entonces parecieran un gran peso. It seems like something you want to change. Pareciera algo que deseas cambiar. But the spirit gently says, Pero el espíritu muy Change your mind. Cambia tu mente. Change your perspective. Cambia tu perspectiva. And have gratitude. Y ofréceles gratitud. For all the mirrors por, in your life. Por todas, por los espejos que tienes en tu vida. Children. Los niños. Uh, your partner. Tu pareja. Your parents. Tus padres. Coworkers. Tus colegas. Neighbors. Tus vecinos. Uh, your life is full of mirrors. Tu vida está llena de espejos. And the Spirit can use all of the mirrors. Puede usar todos estos So whatever you perceive in someone Entonces, cualquier cosa que percibas en alguien is what you believe about yourself. es aquello que crees de ti mismo. What you believe in your consciousness. Es aquello que crees de ti mismo en tu propia conciencia. It may not be what you believe Puede ser que no sea lo que crees about your personality, sobre tu personalidad, but underneath the pero personality debajo de tu personalidad is your consciousness. Está tu conciencia. And that's what needs to be healed. Y eso es lo que necesitas sanar.